おじいさんお姉さん危ないから早く逃げようかりンねおばあさまかンおばあさまおじいさまの死は残念でした私いや私たちはあなたに 言っておかなければならないことがありますおばあさまおばあさまばあさんが持っていかれた腕だ腕を攻撃するんだ食われるぞおばあさま代わおばあさまいやいや の中黒い力が溢れて一体これは何あそこだレッドアイの顔に女がへばりついているぞ 人間がレッドアイに素手で立ち向かってるおじい様をおばあ様を返せ返せ返せ返せ返せ返せ返せ返せ返せ見ろあの女レッドアイの腹からバーサを引きずり出してるぞ いねあなたとうとうお兄ちゃんルナいけるいけるぞ7号とあの女がいればレッドアイをレッドアイを 倒した人間が素手であんな女が一人で倒したっていうのか殺す殺す殺せ助けて やめてくださいおい危ないぞ二人ともやめてもうレッドアイは死んだ戦う理由なんてないんだお兄ちゃん怖いごめんよヨナでもあのお姉さんを放ってはおけないよやめてくださいこんなこと やめてやめろ奴らは化け物だ違う化け物じゃないあのお姉さんは人間ですだから戦うのをやめてください 私は一体聞こえますか僕の声があなたはレッドアイ各部粉砕を確認しろ竜の会メンバーは全て捕獲しろ一人も逃がすなお兄ちゃん 大丈夫だよヨナお兄ちゃん怖かったよごめんごめんねヨナなんだかあの二人を見てたら助けずにはいられなくてなんでだろう一度も会ったことないのに7号は鎮静剤を投与して回収しろ E22 の残骸も全部回収だ急げ かると面倒なことになるぞ全部終わったみたいですお姉さん大丈夫ですか私一体おじい様おばあ様怖い怖いよ